sa gas? <laughs> Namatyan pa kami. Ayan din na. Ang aton mga kinakapatid. Oh. Kumusta? Kumusta? Kumusta? Si Rimboy nga pala. Halika, halika, halika, halika. Eh, <laughs> yung bunsong kapatid ko. <laughs> si Rimboy. Ah, sige. Oh. Wow, pirsado. Ayun naman si Rino. Kumusta? Kaya, kaya kit. Okay, oh, kay dara ko gaditon. Ya diyan kan ra super cut nga nagkuan <laughs> <laughs> ang kanra supercut nga nagkuansam na ano ito nagsundo diyan jadi na ay naman ang bunso namin kapatid si Rimboy yung book niya parang si ano <laughs> ha from Lawang oh nay kapti so madagan mga salamat gid kay ang inyo kasangkay jadi na yan sa kanyang uh, lugar. Si ko na, kapti si ate mo. Noy, kapti si ate mo. Bayan magbaliktad si ate mo. So yan, nakasakay na si Kasangkay sa kanyang supercut na nagsundo dito. Ha? <laughs> sa supercut niya. Sumundo eh. Oh, sige. Salamat Lord. Salamat Lord. Ah, salamat. Ga ano ga bunggong baruto. Nagkuan kami sa Cebu, nag-iya kami sa Cebu. Dili nang imo tinapay. Adi kay Rimboy. Ah. Boy. Ah. Dida dida ang isa ka islaman iton nga ano, barangay Kahayagan. Sayo ulit siya dida ka barangay. Na barangay Kahayagan. Ini may dalat sila daan ano to. Ah. Sa susunod nga araw ay darating din ata yung kapatid ko, yung isang kapatid ko uh, galing ng Maynila. Si, Ang mo. Ah, Sinoy, bira! <laughs> Inuuna ko pa kasi yung video eh. Oo. Bahala ka na dyan sa <laughs> buwa. Pag ah, ano, pag uwi natin, ayoko na magdala ng baon. Bahala, sino ba namang gutumin? Di, hindi naman. <laughs> Nagang? Sangkay, ayos na. naman, kuya. Gutom na gutom. Wala. Uy, dodi pong andar raw. na, biyahe na. Biyaheng Marubay. Biyaheng Batag Island. Yeah. <laughs> malipayon lang, malipayon. gid tuduhi masyado noy. Kasi natanggalan kami ng tornilyo daw eh. <laughs> Nasira yung ano niya. Sira yung Nasira ano, eh. yung motor ng jeep ng ano niya nang ano niya ni. Tabi tayo dito eh. Nasira ang ang motor Stag! ng ano. Pwede stag! Go! Kapor na kami. Hindi na maandar, noy? Oh! Ha? Pa, kor na kami gato. Nakuha ng puliya. Hindi rin naman maandar, noy? Maandar ka pero kay Tuan. hindi rin makaya. Hinano? Tornilyo niyan, pinarapan. Iuli eh, lang nga ng tornilyo, di ba rin? So, mapakor na kitikat ko sa marubay. Kapor na lang ito, eh. Pantayon din man ito na service. Baylain ko. Ha? Ubay na pag nagan. Ang kayo ding ini bata. Oh. Nagalano man siya diyan. Kanya ito service. Ha? Kambal. Akan ah, baliton. Ha? Juan, ini nga bayaw. Kay nano man nga nag-upod ka man nga duha. Ha? Dari ni siya ini nga tagadian. Tagadin higad. Kanya sawa taga maruda. Ah, okay. Ang kanya kuan asawa umangkon pa yun ding. Ah, uh, dito rin ba siya nang ano na dagay nga island kang sa likod mo? Oh? Uh, Lawang. Lawang. Lawang ano island. Lawang island. Uh, <laughs> Namatyan pa kami. <laughs> Tinuduhan kasi ng aking brother eh. <laughs> Teka, mabalik ka dagang. Pa, pautaw-utaw ta anay di sa dagat ng ano sang kahayagan nga tintanlaw ang ah. pautaw-utaw ta pautaw-utaw ha importante na ano ta di ah Ginabugsay mo lang ninamo pagkatuto sa munas ta dito. Importante malaga. Sadto kay uksayo man Dito gabugsay kami na dito kay nagpapahubas man kami dito. Tiga wag ka man nagbugsay na bugsay ka mo ta. Sa ko ano dito sa luyo. Sa dito sa luyo. Oo. Oo, nagpapahubas kami dito sa luyo. Mga ta rin. <laughs> Hanggang ikaw naman video oh. Sana may may rescue na kami, may rescue. Na rescue. Butong ni butong. Padana sa kay Ampulia kinuan, kinarukal ang torilyo. Kumarukal daw. Sana. Kuno riboy, kuno. Kuno. Oh. <laughs> oh. Ito, nagsubra siya, nagsubra. Nagsubra sa kadangaw. Eh, Dede. Kuan. Ah, ah bugsay bugsay na. Bitay cellphone. Ah. Ato na ato sila. Ginala niya ato gigil. Ha? Nalo. Naitaboy ni sa amon san una si Rapi Bangakan man Pikoy. Nahulugan kanya kuan. Wala yung kulay yan, pinarukan ng tornilyo sa bukya. Wala kami gamit. Ha? Maligo ko gawin tuod na. Oo. Wala pala. Hindi na ano tuligo lang basta. Oh. Si medyo nagbisyo ang ano na mo eh. Wala rin dito kung pibisting para magdamdam kami. Oh, adito ah, dito ka na boy. Oh, dito ka na la. Oh. Na. Oh. Ayos. Ayun na, okay na. Pagaditon. Ay, oh. hinay la. Ay, nahinay la. 140 lang ah. <laughs> Kundi 140, 180. Sige, Riboy, dako na muna, di ba paganda, labog. Sige, hinayla, hinayla. Ah, sige. Sige. San sanay ko diya. <laughs> sanay ko sa buhay isla yan. ha? <laughs> Ah. Oh, namatay man ha? Ah. ha? Dia, dia ibutang doy. Saruda. Saruda doy dira sa dulong sa dulong sa dulong na dira ihigot ihigot dida aw oh, diri la ah sige utod ang araw ah dito pa rin mo dito para diretso tumuwal o diba may danas sa sasakyan may danas din sa bangon yeah. ayos na ayos na nagkabiriya na nagkabiriya okay <laughs> yeah. Eh, nagdubli na ta. Ah, ay lapit to duho eh, ya, ah. kay bayi lakuan mang kitlap. <laughs> ha? Ah? Ay lapit to duho ya. Buhay isla! Ito talaga yung buhay isla namin dito eh. Ah pag medyo nagtutrouble yung isang sasakyan ay may magre-rescue agad yan ganito, ganito dito sa isla namin sa bawat isla ay yung mga may-ari ng mga bangka hindi magkakakilala pero agad kang tutulungan dahil nga sa rescue agad yun at ihatid ka dun kung saan ka nga isla ihatid ka nila dun bangga ay kadagatan Kahayagan. Barangay Kahayagan. Na. Barangay Kahayagan. Dati kami dito eh. <laughs> na mistay. Ayun, oh. Ah, wala lang. Basta may kwaon lang siya, gang. Barangay Kahayagan. Hindi ko... Hindi ko alam kung ano to dito ng isla. <laughs> na dito ka lang sa una, dito ka lang. Kay si kuya mo na lang makuha dito. Na. Yung tubig dito maasin pa rin pala sa sasalog ng sampung taon hindi ako dito nakapagbakasyon. Hmm, sarap. Inom <laughs> ka dyan para hindi na umalat na, kina. Nagbili lang kami ng gasa. Naubusan, naubusan kasi tatawid kami dun sa amin sila sa Bakag Island কে masasabi nyo sa lugar ng inyong katangkay yan itong may man nga dayon pinadala namin doon. Ayan. Ah. May salabay, Noy? Ha? Waray salabay? Ay, dito. Ah! Batag Island, I love you. <laughs> Naubusan sa kalitrok. Ha? Good job. <laughs> Magurubugat nga danason. Ayan na. <laughs> Salamat. Nagkauligid manak ng ade. Iya nga panahon. Iya nga panahon. Iya nga panahon. Ayan. Inom kang dagat. Salamat ko da. Pero to yung gimbal yung ako ah. Gila umina. salamat may bayad yan. <laughs> Wala na, bebisting ha. Ah.